cari spectatores, ecce termae caracallae. Caracallae? Num Romae sum? Immo, non sum Romae. Sum in Germania. Sum in Opido, quodam, cuius nomen est Baden-Baden Germanice, aquae Aureliae est nomen Romanum. Baden-Baden significat balneare, balneare. Cur balneare? Balneare qui sunt thermae Caracalla enim imperator thermas eh, thermas veteres restitui iussit Haec thermae sunt thermae nostrae te, be te, thermae hodierni eh, temporis sed sunt sed sunt etiam ruinae ruinae veterum fermarum. Quid ut dicam vobis. A ah, um, hoc oppidum Baden-Baden aquae Aureliae est situm in meridione Germaniae prope limen Franco-Galliae. Et ecce de Scensus ad Termas non videntur Termae videtur locus autoraedis factus ad <laughs> autoraedas sistendas sed non est sunt meruinae sunt ruinae termarum antiquarum et est museum ecce inscriptio Marco Aurelio Antonio dedicata Marcus Aurelius Antonius nomine calla notus est. Ecce sunt vasa ex quibus ii qui termas frequentabant ederunt et biberunt. Ed ecce res variae quae abis qui frequentabant termas amissae sunt ut exempli gratia ornamenta auto me nunc satis dixisse, eh? itaque si placet, amabo subscribite canalio meo. <laughs> Valete.